Kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza Wilbrod Mutafungwa amefuatana na wataalamu wakiwemo ofisi ya mkemia mkuu wa serikali na ofisa ustawi wilaya ya Magu kuchunguza tukio la mtoto anadaiwa kufa, kuzikwa na baadaye kuonekana akiwa hai. Kwa mujibu wa kamanda Mutafungwa, Mtoto Mabilika Wilson mwenye umri wa miaka nane aliaga dunia Aprili 16 mwaka huu katika kijiji cha Salongwe, kata ya Mamabanza, wilaya ya Magu, na maziko yalifanyika kesho yake. Ameongoza kwa kusema kuwa Aprili 27 mwaka huu majira ya saa 12 jioni mtoto huyo aliripotiwa kuonekana katika kijiji cha Mwangika, kata ya Mabomba, tarafa ya Ngula wilaya ya Kwimba baada ya vijana waliokuwa wanachunga ng'ombe kumwona akiwa anahangaika porini peke yake. Mtoto huyo alitoa ushirikiano kwa kujieleza kwao ni wapi, ambapo baada ya taarifa kufika polisi, askari walizifanyia kazi kwa kumtafuta baba wa mtoto aitwaye Wilson Bulabo mwenye umri wa miaka 35 na mama yake mzazi Helena Robert mwenye umri wa miaka 33 wilayani Magu. Mimi ni Adele Watts na hiyo ndio news and updates kwa siku ya leo. Shukrani sana kwa Stein Finance ambaye ndiye mdhamini mkuu, anahakikisha kwamba kila kitu kinakwenda sawa. Ni tu usiache kusubscribe, kucomment na kulike ili pia uweze kupata taarifa mbalimbali ambazo tutakuwa tukiziweka katika chaneli yetu. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.